assalomu alaykum kino hayot kanaliga xush kelibsiz agar siz ushbu kanalda mehmon bo'lsangiz like bosib obuna bo'lishni unutmang bugun uy chizmasi ikkinchi videoni davom ettiramiz marhamat ko'rib tomosha qiling 5 xonali uy chizamiz kind of get you on t h e p h one. birinchi bo'lib uyda chertojini chizib olamiz mana bu ko'rib turganingizdek mana bu yerda esa mana ko'rinishi 3D shaklida tushunarliroq bo'ladi sizlarga a bu tepa qismida esa cherta o'sha sekin asta chiroyli bo'lib bormoqda bu uch xona ovozim yaxshi borayotgan bo'lsa yozib yozaveringlar iltimos endi esa bu tarafdan boshlaymiz Amen. bu vishillashini sababi e, notebookda e, uyda chizyapman shuning uchun o'sha har xil ovozlar eshitilyapti shivir shivir naushnik taqqanim foydasi yo'q ekan keyinroq albatta keyingi videolarda xudo xohlasa ovozni yaxshilab sozlab chiqarishga harakat qilaman bu esa mana koridorchamiz hozir sizlarga 3D shaklini Ana mana bu esa koridor endi ise bu yerga eşik va oynalarni qo'yib chiqamiz o'rnatib bu hovlili uy sizlarga aytib qo'ya oldindan harakati uchli shakli hozir bu yerga oynalar qo'yib chiqamiz tashqariga ochiladi bu eshik sekin asta bir yutibdan ham ko'raychi qani ovozim yaxshimikan bu xonani eshigini qo'yamiz. Bo'yiga mana bu yerda. Ichkariga qo'yganimiz yaxshi. Endi esa oynalar. Bu yerga bitta bu yerga esa ikkita negaki xonaning kengligi katta keng yerga ham va mana bu yerga ham mana ko'rib turganingizdek boydaysa 2 metre 3 mana bu joyga esa qo'shimcha dush tualet qilamiz arkadaşlar. Yeşil anne bu kirish kod ko'rib turganinglardek jihozlarni o'rnatib sekin asta hazır bu stol o'rniga mebellarni sekin asta o'rnatib chiqamiz mebellar ham bor bu yerga esa televizor endi bor jihozlarni o'rnatib chiqamizda Bundan keyinchi yoqayotgan bo'lsa like bosib qo'shni unutmang hozir bir qator kompyuter to'g'ri turibdi ekan endi esa oynalarni karnizini o'rnatishganmiz esa rasmlar qo'yib chiqamiz do'stlar spaniyamiz hozir esa oshxonani ham chizib olamiz bizda qolayotgan oshxona pinguino come era qui Gidiş oraya. bunga kattalashtirilgan holatini ko'rsataman bu yerda ko'p jihozlar qo'yilmagan mana sizga yoqdi degan umiddaman layk bosib o'z fikringizni kommentariyada qoldiring e'tiboringiz uchun rahmat